телевизор қарап отырасың бе жиырма төрт сағат бойы телевизор қарап отыра бересің бе жұмыс қашан қыласың нұрбек қашан қыласың жұмыс айтшы маған ей эльдари көшеге шығып огород қазып көшеге шығып мына үй салуды есеп қарашы достарым қарсаң, мына екі этаж салып қойды мықыны қараса мұқы, мықы мықы азыр ей ой гүлдер құрғап кетті